Hey guys, welcome back to a new GTA San Andreas Ultimate video. Guys, आज की वीडियो में आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच ग्राफिक्स मोड प्रोवाइड करवाने वाला हूँ पांच ग्राफिक्स मोड पैक सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो मोड पैक्स है ये मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हुए हैं एंड ये मेरे दिए हुए ही मोड्स हैं तो आज इनको अगेन मैं रीअपलोड कर रहा हूँ सभी को मिक्स करके एंड सभी के प्रीव्यू जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और ये जो वीडियो है ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सभी मोड्स के जो भी अभी तक मैंने ग्राफिक मोड्स अपलोड की है वो आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं आपको जो मोड पैक पसंद आता है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो हो गाइस ठीक है तो उसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वीडियो को पूरी देखनी होगी क्योंकि जो मैंने चीज़ें बताई है वो आपको अच्छे से सुननी होगी और इसके अलावा आपको साथ में प्रीव्यू भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं ऑल्सो मैं बता दूँ गाइज इस वीडियो के अंदर आपको जो है कोई किसी भी मोड पैक का इंस्टॉलेशन नहीं देखने के लिए मिलने वाला है उसका रीज़न भी क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ फिलहाल अभी मैं वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ उसके अंदर मैं आपको सभी के सभी भी जो मोड्स है वो कवर करने वाला हूँ बट उससे पहले मैं बता दूँ कि इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा अनाउंसमेंट होगा तो वो अनाउंसमेंट को ज़रूर वॉच करना तो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी क्योंकि वो अनाउंसमेंट जो है मैं वीडियो के आ, कहीं पे भी रैंडम पार्ट में बता सकता हूँ सो आपको जो ये वीडियो है वो पूरी कंप्लीट देखनी होगी सो so, चलते हैं पहले मोड की ओर सो लेट्स गो सो गाइस आपका जो पहला मोड निकल के आता है जो कि सबसे बेस्ट मोड है जो जिसको मैंने अभी नंबर वन पे रखा हुआ है वो है डायरेक्ट एक्स 3.0 जो कि 499 एमबी के अंदर आता है और यहाँ पे आपको जो है बहुत ही ज़्यादा रियलास्टिक ग्राफिक्स देखने मिलने वाले हैं प्लस आपको जो पीसी का जो गेम होता है डायरेक्ट एक्स 2.0 का उसका जो पूरा का पूरा एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है इसलिए मैंने इसको नंबर वन पे रखा है और ये मोड मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किया अपने चैनल पे एंड एक और बात की ये वाला जो मोड है ये सभी लोगों ने बहुत पसंद किया है काफ़ी लोगों को ये बहुत पसंद भी आया एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मेरे को इस वीडियो में मिला है एंड एक और बात मेरे को भी बहुत अच्छा मोड लगा है पर्सनली अगर मैं आपको बताऊँ तो इस मोड को मैं खुद यूज़ करता हूँ लाइक अभी कभी कभार गेम खेलना हूँ जे टी एंड्रॉयड को तो मैं यही मोड लगा के कभी एक बार इस गेम को खेलता हूँ क्योंकि ये मोड पैक जो है बहुत ही ज़्यादा उस है और काफ़ी लोगों ने इस मोड पैक को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप वीडियो पर डिडायरेक्ट हो जाओगे वीडियो को पूरा देख लो उसके बाद में आपको वहाँ पे इंस्टॉलेशन में देखने के लिए मिल जाएगा साथ में आपको गेम प्ले भी देखने मिल जाएगा पासवर्ड भी देखने मिल जाएगा फिर जो सेकंड मोड निकल के आता है वो है आपका जी टी का फुल मोड पैक जो कि नाइन हंड्रेड वन एम का होने वाला है और ये फुल मोड पैक मैं इसको क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इस मोड पैक के अंदर आपको ए टू जेड हर चीज मिल जाएगी जो जी टी के अंदर होती है यहाँ पे जी टी को मैं मैप को इग्नोर कर देना क्योंकि मैप आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलने वाला बट हाँ मैप के अलावा यहाँ पे आपको जी टी एफ फाइव का फ़ोन देखने के लिए मिल जाएगा जी टी एफ फाइव का मैप देखने के लिए मिल जाएगा जी टी एफ फाइव के जैसे करेक्टर जो चेंज करते हो वो यहाँ पे चेंज कर सकते हो फोर के स्काई बॉक्स देखने मिलने वाला जो कि जी टी एफ फाइव में भी नहीं मिलता ओरिजिनल वाले के अंदर ठीक है वो स्काई बॉक्स आपको यहाँ पे एड करा गया है साथ में यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट बटन देखने मिल जाएंगे आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो ट्रांसपेरेंट बटन जो कि आपको एक बहुत ही अच्छा लुक देने वाले हैं रात हो या सुबह हो आपको जो स्काई बॉक्स है आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाला है स्काई बॉक्स इज मेन क्योंकि यही एक होता है जो हमारे गेम को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है गाइस यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो ग्राफिक्स प्लस सारी चीजें बहुत ही औसम है इस मोड पैक की तीसरा मोड पैक बताने से पहले मैं बता दू अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो तो नेक्स्ट मोड पे चलते हैं सो so, जो नेक्स्ट मोड है वो है आपका G T S N India's direct X two point zero जो कि आता है नाइन हंड्रेड सिक्सटी एन के साथ में और ये जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है अपने चैनल के अंदर अगर आपने नहीं देखा तो मैंने इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है आप जाके जल्दी से क्लिक करो उससे पहले यहाँ पे इसका प्रीव्यू देख लो एंड कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुन लो आप ये पूरी वीडियो देख लो उसके बाद में आप जो है मोड को डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले मैं अगर आपको इसके बारे में बताऊँ तो इसके अंदर आपको शेडोज देखने मिलने वाले ठीक है स्काई बॉक्स के साथ में आपको शेडोज मिलने वाली स्काई बॉक्स आपको अगेन इसमें फोर मिलेगा लेकिन उसके साथ में आपको शेडोज भी मिलने वाली जो कि आपके गेम को एक रियलिस्टिक लुक देने वाली है इसलिए मैंने इसका नाम डायरेक्ट एक्स टू रखा है क्योंकि इसके अंदर जो शेडोज है मेन जो शेडोज है फोकस करने वाली वो है प्लस इसके साथ में आपको इसके अंदर रिफ्लेक्शन देखने मिल जाएगा रिफ्लेक्शन की स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे एड करी हुई है एज यू कैन सी आप यहाँ पे प्रीव्यू के अंदर देख सकते हो कि आपको जो है यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा ओपी वाले देखने के लिए मिल रहे हैं प्लस आप स्काई बॉक्स तो देख ही सकते हो एंड अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जाओ एंड वहां पे जाके डाउनलोड कर लो ठीक है एंड देन हमारा जो नेक्स्ट वर्ड निकल के आता है वो है प्रीमियम ग्राफिक्स मोड पैक जिसका जो साइज है वो होने वाला है nine hundred fifty nine M B ठीक है यानी कि कम ही है लाइक एक जी से तो कम ही है ठीक है तो ये हमारा फोर्थ मोड होने वाला है जिसके अंदर आपको जो है जो रिफ्लेक्शन देखने मिलने वाले वो पिछले वाले मोड से भी बहुत ज़्यादा ओपी देखने मिलने वाले साथ में आपको स्काई बॉक्स जो इसमें देखने मिलने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट स्काई बॉक्स होने वाला है यानी कि बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक स्काई बॉक्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है प्लस यहाँ पे आपको जो है मैप का जो शेप है वो भी चेंज देखने के लिए मिलने वाला है प्लस ऑल्सो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बटन भी मैंने एड करे हैं जो कि मैंने प्रीवियस मोड के अंदर एड किए थे ठीक है यहाँ पे आपको जो स्क्रीन है वो पूरा का पूरा चेंज हुआ देखे देखने के लिए मिलेगा पूरे के पूरे जो टेक्स्चर्स है वो सब के सब चेंज हुए देखने के लिए मिलेंगे ठीक है एंड ऑल्सो यहाँ पे जो एक फीलिंग आएगी ना वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट आने वाली है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक मोड पैक है इसलिए मैंने इसका नाम प्रीमियम मोड पैक रखा है और इतना ही नहीं आपको इस मोड पैक के अंदर प्रीमियम कार्ड्स भी देखने के लिए मिल जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा उस है प्लस आप ग्राफिक्स तो देखने के लिए मिलने वाला है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है जल्दी से जाओ डाउनलोड करो एंड हम चलते हैं फिफ्थ मोड की ओर जो कि निकल के आता है आपका G T S mastered guys eight hundred का निकल के आने वाला ये जी टी का रिमास्टर्ड वर्जन जिसके अंदर आपको जो है रिमास्टर्ड लुक देखने के लिए मिलने वाली है शेडोज देखने के लिए मिलने वाली है यू कैन सी साथ में इतना ही नहीं आपको यहाँ पे कुछ कार्ड्स कुछ बाइक्स और इसी के साथ में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें एड करी गई है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाली है अगर आप अपनी फ़ोन में हाई सेटिंग्स पे गेम को रखकर खेलते हो तो ये मोड को डाउनलोड करो क्योंकि ये मोड पैक आपकी गेम को बहुत ही ज़्यादा एनहेंस करने वाला है रोड टेक्स्चर यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको पूरे डिफरेंट देखने के लिए मिलने वाला है जैसा कि आप देख सकते हो शेडोज भी यहाँ पे मैंने एड करी जैसा कि मैंने आपको बता दिया है साथ में यहाँ पे आप जो हर एक चीज़ को डिटेलिंग में देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ओपी लगेगा साथ में आप यहाँ पे कार्ड तो देख ही सकते हो इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी कार्ड्स आपको इस मोड पैक के अंदर अवेलेबल है गाइस ठीक है ये जो सभी के सभी जितने भी मोड पैक्स जो मैंने अभी बताया है ठीक है वो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया है वहाँ से जाके यूट्यूब वीडियो होगी उस वीडियो को क्लिक करके आप मेरी वीडियो पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो कोई भी मोड अगर आपको डाउनलोड करना है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर कर सकते हो गाइस ठीक है सो ये तो हो गई मोड्स के बाद अब आती है अनाउंसमेंट ठीक है एक छोटा सा अनाउंसमेंट बेसिकली ये छोटा सा अनाउंसमेंट नहीं होगा तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही बड़ा होने वाला है अनाउंसमेंट बेसिकली ये है कि अब जी टी सैनड्रियास का एक बेहतरीन मोड में ओ लाने की सोच रहा हूँ जो कि होने वाला है डब्ल्यू डब्ल्यू मोड का इस ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू मोड ठीक है आप में से कौन कौन चाहता है कि मैं वो वाला मोड अपलोड करूँ ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरे को ये अपलोड करना चाहिए या नहीं क्योंकि डब्ल्यू डब्ल्यू e का मोड पैक है तो बहुत ज़्यादा हैवी मोड पैक होने वाला है और साथ में आपको एक डब्ल्यू डब्ल्यू e की फीलिंग्स आने वाली है गाइज बहुत ही बेहतरीन मोड होने वाला है एंड और एक बात एक छोटा सा अनाउंसमेंट ठीक है इसी के साथ में कि अब G T A Y city के मोड्स भी मैं अपलोड करना शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे तो इसके बारे में आपका क्या सजेशन रहता है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना फिलहाल आज के लिए इतना ही guys and thank you so much for watching this video में वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं ले जाऊंगा so thank you so much for watching this video guys take care मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी वीडियो के साथ कमेंट ज़रूर करना and let's go to the outro bye